na casa 6.2, é, a gente vai representar as estratégias dessa organização para se fazer presente e influente no ecossistema. Então, no caso da, do, da, do Instituto A Jogada, seriam a produção de jornalismo, notícias sobre economia, sobre startups, sobre investimentos, mas também é, serviços como treinamentos, certificações, é, serviços de consultoria para empreendedores. Então, aqui a gente representa essas estratégias que tornem essa, essa organização é, influente, competitiva, relevante na sociedade. Né?